沈むように溶けてゆくように参りましょうキャリキ精霊や隙だらけがお年玉よ隙だらけオーロラブルーミング負けませんそこです隙だらけ1オーロラブルーミングもう一人の私未来未来全て捧げますオーロラサンクチュアリ ピードキャロルニューイヤース攻め続けますあチルフィードキャロルもう一人の私ミラ シュルフィード・キャロルもうすぐに私未来運動ニューイヤーバーストもうすぐに未来運動シュルフィード・キャロルで戦います トキャメルすべて捧げますオーロラサンクチュアリニューイヤーマークもうすぐにミラーチルフィードキャベツオーロラブルーリング任せたにございますクライマニューイヤーマークすべて捧げますオーロラサンクチュアリ チルフィードキャメルもう一人未ューイヤーバートチルフィードキャメルもまオーロラサンクチュアリオーロラブルー 調理積み重ねます